კი, ახლა თამარ ხიდაშელი ჩაგვერთვება აა საგარეჯოს არჩევნების გამარჯვებული ოფიციალური მოგესალმებით, მოგესალმებით ბატონ თამარ, როგორ ბრძანდები? მოგესალმებით ჩალვათეულ. თქვენ ხრელი ამოავსეთ ევრაზიული თქვენი გამარჯვებით, რას რას იყვით? თქვენი პარტიის ლიდერი აა ასე ამბობს და გვიპასუხეთ თუ შეიძლება. ვერ გავიგე თქვენი შეკითხვა. თქვენ ამოავსეთ ევრაზიული ხრელი თქვენი გამარჯვებით. თუმცა თქვენი პარტიის ლიდერი ასე ამბობს და თქვენც ესე მიგაჩნიათ, რომ ევრაზიული ხრელი ამოავსეთ იმით, რომ მოუგეთ ამარჩევნებში საგარეჯო სამომრჩევლის უმრავლესობამ ხმა მისცა კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატ თამარ ხიდაშელს და არ ვიცი თქვენ ევრაზიული ხრელი ამოავსეთ თუ არა, მაგრამ მე ვიქნები საგარეჯო წარმომადგენელი საქართველოს. ერთი წუთით შალვა, ერთი წუთით. არა, მინდა რომ დავა კონკრეტო, არ უნდა გაექცეს ამ კითხვას. თქვენი პარტიის ლიდერი ამბობს რომ თქვენი გამარჯვებით ევრაზიული ხმელი ამოიწვეთ. ბატონაშავა, ბატონაშავა, არ გავურბი ვარ შეკითხვას. მე წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის პერიოდშიც ვამბობდი, რომ ჩვენ გვაქვს ღირებულებითი სხვაობა ქალბატონ ირმაინაშვილთან, ირმაინაშვილი ნერგავს ნიჰილისტურ პოლიტიკას, ნიჰილისტურ განცდებს. ნიჰილისტურ განცდებს საქართველოს მოსახლეობაში ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც კოალიცია ქართულ ოცნებას რესპუბლიკურ პარტიას აქვს ძალიან მკვეთრი პროდასავლური კურსი და შესაბამისად ძალიან რითი რითი ნერგავს, შეგიძლიათ მითხრათ რითი ნერგავს. აი ახლაც ახლაც კი ჩვენ მოვისმინეთ მისი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ვერ გახდება ნატოს წევრი და თითქოს თავდაცვის მინისტრიც ნერგავს მსგავს განწყობას, რაც აბსოლუტურად არ შეესაბამება სინამდვილეს. ქალბატონ ირმაინაშვილს როგორც წესი აქვს ძალიან ბუნდოვანი ძველი გამონათქვამები ხობა საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ ვამბობ ის, რომ საქართველოს ვერ გახდება ნატოს წევრი, ნატო კი კარგია, მაგრამ წევრი ვერ გავხდებით, სწორედ ეს არის ნიჰილისტური დამოკიდებულების დანერგვა. იცით, ქალატონთ ამუნა, რესპუბლიკური პარტია მუდმივად უსვამს ხაზს, რომ არჩევნებში თქვენ წარმოადგენთ კოალიციას. მეორე მხრივ, როცა ამ საკითხზე დებატებში მონაწილეობა შეფთავაზეთ, კოალიციის წარმომად კოალიციამ წარმომადგენელი არ გამოგზავნა. თქვენ რით ახსნით ამას? აა ზა როგორ როგორ გითხრათ მე ვფიქრობ რომ აქ სირთული არ არის რაც შეეხება დებატებში მონაწილეობას ქალბატონ მაირმონ თვითონაც აღნიშნა მთელი წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში მე მე მას ვიწევდი დებატებში ის ყოველთვის დებატებში მონაწილეობაზე უარსაცხადებდა მას შემდეგ რაც ჩვენ ერთად მივიღეთ მონაწილეობა ქალბატონი ნინო ჟიჟილაშვილისა და ვახო სანაიას გადაცემაში ამის შემდეგ პერმანენტულად ვიწევდი დებატებში ის მუდმივად უარს ამბობდა დებატები განსაკუთრებით ღირებულია მაშინ როდესაც წინა საარჩევნო კამპანია იმისთვის რომ მოსახლეობას მივცეთ საშუალება დაინახონ კანდიდატების სუსტი და ძლიერი მხარეები. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დღეს ბატონმა დავით ბერძენიშვილმა, როგორც მე ვიცი, განაცხადა, რომ ის დებატებში დაждდება მას შემდეგ, რაც შიმშილობის აქცია დასრულდება და ნორმალურად რა აქ იყო ლაპარაკი, ჩვენ წავიკითხეთ ფორჯიში გამოქვეყნებული ინტერვიუ. ბატონო შალომი, არ მithქვია დებატებში მონაწილეობაზე უარი, არასდროს არ მithქვამს, არც დღეს არ მithქვამს, შესაბამისად არ შეიძლება ამ შეკითხვის ადრესატი მე ვიყო დარწმუნებული გამოცხადებული ვარ თქვენ გეკნებათ საშუალება ბატონ დავით ბერძენიშვილს თქვენ პარტიის ლიდერია ბატონი დავით რომ კითხოთ რატომ არ მოვიდა წეს დებატში მე არ გასაგებია თქვენ არც გაგიშეთ ბატონო მე არ მithქვამს უარი არც დღეს არც მომდევნო ბატონო თამარ გამშეკითხვის ადრესატი მე ვერ ვიქნები ხა ბატონ თამარ მე გითხარით დავით ბერძენიშვილის პოზიცია თუ თქვენ არიცით მე გეტყვით რომ მას შემდეგ რაც შიმშილობა დასრულდება შიმშილობის აქცია დასრულდება ხალბატონი ირმაინაშვილის და მისი მომხრეების ამის შემდეგ ის დაждდება დებატებში მან პირიქით გამოიწვია ბატონი ხალხა თამარ ეს არ უთქვამს ბატონ დავითს არ ჩვენთან პირადი საუბრის დროს და არც ინტერვიუში ასე თამარ ყოფილა მაშინ ბატონი დავითს პოზიციას თქვენ ყველა სამართლებრივი პროცედურა გაიარეთ და თქვენ თulit რომ უკვე ოფიციალურად ანუ თქვენ უკვე ოფიციალურად ითვლებით ყველა ყველა სამართლებრივი პროცედურა ჯერჯერობით არ არის გავლილი ხვალად საქალაქო სასამართლოში ჩანიშნულია პროცესი ქალბატონმა ირმა ინაშუმა გაასაჩირა შემაჯამებელი ოქმი რომელიც საოლქო კომისიამ დაამტკიცა შესაბამისად პროცესი სამართლებრივი პროცესი გრძელდება ქალბატონ თამარს საშუალო და დაბალი რანგის чиновниками, ოცნების чиновниками ეხმარებოდნენ ინაშულს. ვინ იყვნენ კონკრეტულად დაასახელეთ? ეს თქვა თქვენი პარტიის ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა, თქვენ მოლენათა ეპიცენტრში იყავით, კონკრეტულად გვითხარით, თქვენი კოალიციის რომელი საშუალო და დაბალი რანგის чиновниками ეხმარებოდნენ ინაშულს? ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სოფლის რწმუნებულების ნაწილი. რომელი სოფლის? არ დავასახელებ. რატომ? იმიტომ, არ დავასახელებ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებთან თანამშრომლობის გაგრძელება მომიწევს, როგორც საგარეჯოს მაჟორიტარ, შესაბამისად არ დავასახელებ მაცახელებს ყურებს ბატონო. ანუ კოალიციის ჩინოვნიკები ეხმარებოდნენ ინაშვილს და თქვენ წინააღმდეგ. კოალიციის ჩინოვნიკები არა, შეიძლება ბატონი ინაშვილი გულისხმობდა იმას, რომ რწმუნებულები, რომლებიც და გამგებლის რწმუნებულები არიან. და ასევე ითქვა რომ ზოგიერთი დეპუტატის მიერ ხელგადასმული პარტია არის ინაშვილი კოალიციის ზოგიერთი დეპუტატის მიერ თქვენ ვერ იტყვით ვის ვისში შეამჩნიეთ ესეთი ლტოლვა ინაშვილისადმი დეპუტატების დეპუტატებს გულისხმობ პარლამენტის რომ ისინი ხელს უსვამენ და უნდათ შირდებათ უფრო უმოსწონთ ვიდრე რესპუბლიკელები ამ იმაში ვერ გამოყვებით ამ რიტორიკაში ბატონსაა თუმცა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ბატონმა ლუკა კურტანიძემ აღნიშნა რომ ის მიესალმება და წარმატებას უსურვებს მაგალითად ქალბატონი ირმა ინაშვილის გამარჯვებას. ერთი კონკრეტული გვარი თუ გინდათ, გეტყვით, ეს მას არ უარყვია და თქვა რომ ჩვენ არ ვართ იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომელსაც თქვა მოწინააღმდეგის გამარჯვება. აა, ვიცით რა, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურად არაეთიკური იყო ბატონი ლუკას ხედა მსგავსი ტიპის განცხადების გაკეთება, თუმცა ადამიანებს, მათ შორის პოლიტიკოსებს აქვთ გამოხატვის თავისუფლება და რა თქმა უნდა, ამას ვერ დავთვალიერებთ. ეს რა რეკლამაა და ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ჩვენს კონტაქტთან.